Siamo a Nettuno, un bellissimo stadio di Nettuno con una giornata di sole fantastica. Siamo qui a giocare la partita dell'All-Star Game qui a Nettuno, è la seconda volta che la facciamo in quattro anni, è un evento importante, bello, spettacolo per il pubblico. Crediamo quindi che questo, questi momenti siano importanti soprattutto per eh, sottolineare quella che è la nostra eh, tradizione, la nostra storia che è il baseball. Lo vedete qua dietro di me, ci sono tantissimi trofei, insomma, questa è una piccola parte ovviamente. Ci sarà una squadra nazionale, nazionalità italiana scelta dal manager Mazzieri contro i meglio giocatori del baseball eh, italiano della massima serie. Hi, I'm Nick Morielli. I'm here at the uh, All-Star game in Nettuno playing for Team Italia. It's my first time here in Nettuno playing at this field. Questa deve essere una giornata di festa, una serata di festa dove eh, per noi sarà anche una buona occasione per testare alcuni dei ragazzi in vista dell'Europeo che giocheremo a settembre. Hope I can help the team out, hope I can give the fans everything they want because that's what it's really about, it's about all the kids and the fans and everybody just having a good time out here today. Signori e signori, allo steno borghese di Nettuno, il nipote di Babe Ruth, diamo il nostro caloroso benvenuto all'ingegner Tom Stevens! I've been invited to attend your All-Star game, and uh, I guess it's just uh, pure luck that it happens to coincide with the 100th year anniversary of my grandfather's debut in Major League Baseball. It's kind of like uh, been born into baseball royalty, largely because of the opportunity that it's given me to meet people and to do things like this. I mean, I've met four U.S. presidents, all of whom were baseball fans and particular fans of, uh, of, my grandfather. So it's enriched my life immeasurably.